Carlos Rincón y Puchima, indígena del pueblo Ticuna, departamento de Amazonas, Clan Grulla, actualmente secretario general de la OPIA. Mm, la organización lleva desde el 95, se fundó la OPIA, cuenta del 95 hasta el 2017, son 22 años. 22 años de trayectoria política tiene la organización. Tiene una estructura que articula eh, el tema local, el tema regional, el tema nacional, el tema internacional. Eh, tiene unas directrices políticas muy claras dadas por los mandatos de nuestra visión tradicional, nuestra visión cultural de pueblo. Pues yo creo que el, el contexto de análisis debe ser más histórico antes que responder qué pasa en el presente. Ya gran parte de los impactos ambientales y ecológicos que sufre la Amazonía están dadas precisamente por toda una intervención de carácter extractivista. Entonces hablamos de caucho, hablamos de pieles, hablamos de madera, ¿cierto? Hablamos de oro, hablamos de uso ilícito de la hoja de la coca, por ejemplo, que fueron bunas extractivas que en sus diferentes momentos generaron unas afectaciones culturales, sociales y unas afectaciones ambientales que afortunadamente la Amazonía colombiana ha sabido, digamos, subsanar. Eso es lo interesante de la Amazonía, que en el proceso que deje de interferir lo humano, las condiciones económicas dejen de interferir en los territorios, la Amazonía se va acomodando, se va reestructurando. Eso ha pasado. Sin embargo, creemos que, digamos, la visión política de desarrollo que tiene el país es como el arma que más afecta ambientalmente, digamos, las condiciones de vida de los pueblos. Porque en territorio los pueblos sí son conscientes, así no hablen de ambientalismo, saben que el padre creador deja unas reglas de juego, deja unas líneas, unas normas de cortesía, de comportamiento, de cómo tratar a la otra parte de la naturaleza. Realmente el proviene viene de afuera, de las intervenciones que hacen mm, cualquier ente, ¿cierto?, cualquier entidad, cualquier grupo social frente a los territorios indígenas. El impacto viene desde allá, su forma de pensar y ver el mundo. Es, digamos, la visión de extractivismo es un poco consumir, consumir, sin, o extraer, extraer sin tener un control, sin tener claro de qué manera nosotros como humanos podemos ayudar a que no se deteriore o se acaben las especies. Por ejemplo, en el caso de la frontera del río Putumayo con Perú, de Brasil y Colombia, eh, los madereros en la época, digamos, en la época grande, que fue del boom, boom, boom, boom del cedro, eh, erradicaron, con permiso, Julio, de, de, Corpo Amazonia, erradicaron todo el cedro y Corpo Amazonia dándole permisos eh, con un protocolo, digamos, de, impacto ambiental, que decían a 20 años ya podemos recuperar y tener cedros para, para explotar otra vez. Es una gran mentira, un cedro para que esté en su época, digamos, hecha para poder menos sacar 200 piezas de madera, necesita unos 200, 300 años. Entonces, ese tipo de situación se afecta, ¿cierto? Entonces, uno mira que en la jurisdicción un poco ambiental eh, no, no pueden aplicar, digamos, los modelos para conservar o, para hablar de ambientalismo con los modelos económicos que tienen. Realmente, el modelo extractivista lo que va es digamos, es contrario precisamente a la visión de compartir que tenemos los pueblos. nosotros utilizamos la naturaleza, sembramos nuestras chagras, hacemos nuestros alimentos, sabemos que vamos a tumbar media hectárea, pero nosotros reponemos eso que estamos destruyendo. Eso es lo diferente, que nosotros reponemos. Por ejemplo, Julio, si tumbamos una mata de ¿nosotros con qué lo reemplazamos? Sembrando chontaduro decimos, tumbamos esta palma, le quito yo vivienda a unos pájaros, le quito alimento a las varas, a las borugas, pero siembro chontauro. Así reponemos nosotros, matamos una especie pero la reponemos por otra. Esa es la función de nuestras chagras y ecológicamente funciona, usted sabe que funciona. Vea que digamos, es una respuesta muy, como lo decimos Julio, muy perniciosa también, ¿cierto? Porque, digamos, no hay una sola respuesta y una sola línea para hacer frente a eso. De hecho, hay muchas líneas. La primera línea que hicimos nosotros tiene que ser un fortalecimiento cultural, un fortalecimiento de gobierno propio en nuestro territorio. Las estructuras de gobierno propio deben seguir manteniéndose como autoridad. Deben seguir haciendo sus bailes, deben eh, seguir manejando sus calendarios ecológicos, sus rituales de sanación del mundo, tienen que seguir mambiando, haciendo caguana, haciendo fariña, eh, tomando capí, etcétera, etcétera. Segunda línea es visión política, entonces ahí vienen nuestras estructuras. Políticamente, cómo nos articulamos, cómo nos preparamos para hacer incidencia, cómo nos preparamos para dar debate y sobre todo, Julio, cómo nos preparamos para ser buenos negociadores e interlocutores. La función de la OPIA, siempre lo hemos dicho, es resarcir derechos fundamentales. Y tener una estrategia para resarcir derechos fundamentales se necesita muchos aliados. Y políticamente eso hace Lopia siempre. Mantener su cantidad de aliados, sus asesores, su grupo de trabajo, para visibilizar desde el discurso y materializar que nosotros estamos resarciendo derechos fundamentales y principalmente que nuestros pueblos, más allá de ser guardianes de la selva, son guardianes de la vida. Digamos, en esa función nosotros operamos desde OPIA.